As fronteiras da minha linguagem são as fronteiras do meu universo. Eu sou Vitor Nani, seja bem-vindo para mais um vídeo sobre arte e filosofia. Como prometido, estou aqui fazendo meu primeiro vídeo sobre cinema. E como o foco aqui do canal é a reflexão, será preciso analisar partes do filme. Ou seja, em algum momento eu vou deixar bem claro que vai ter spoiler. A Chegada é um filme inspirado no conto História de Sua Vida de Tang Chan e é a primeira ficção científica do já querido diretor Denis Villeneuve. O filme começa com uma fotografia e principalmente uma montagem que me lembrou muito a atmosfera dos filmes de Terrence Malick, usando elipses que fazem da narrativa algo que se assemelha muito a como funciona a nossa memória. As coisas vão e vêm sem uma linha contínua. Bem no início aparece uma criança, por exemplo, dizendo eu te amo, e logo em seguida a mesma já adolescente dizendo eu te odeio. O filme vai crescendo paulatinamente, com um ritmo muito mais contemplativo do que sugere o trailer, que não tem nada a ver com o filme. Sem deixar claro, ah, logo de cara, que ele no fundo está tratando principalmente de uma coisa, linguagem. Primeiro, o problema da comunicação entre humanos e seres de outro lugar, que se estende aos problemas de comunicação entre nós mesmos, entre ela e a filha, por exemplo, no sentido subjetivo, ou entre as nações, num sentido macro uh, e político. Mas a linguagem não se reduz à mera comunicação utilitária. No início do filme, a professora Louise inicia uma aula falando da nossa língua. O português nasce no reino da Galícia, onde a linguagem era uma expressão de arte. Mas a professora não consegue terminar sua explicação, porque os alunos não param de receber mensagem no celular sobre as notícias da chegada de um OVNI. Simbolicamente, a expressão profunda da linguagem, que exige de nós um grande esforço, é interrompida pela mera comunicação imediatista. E isso discorre durante todo o filme. A partir daqui, spoilers! ainda que o OVNI em forma de concha ah, se assemelhe geometricamente ao monolito de 2001, Uma Odisseia no Espaço, ou o habitat dos Reptapods ao oceano de Solares, o filme não é tão abstrato ou aberto quanto esses dois clássicos do cinema. E me parece, infelizmente, se preocupar em, de hum, certa forma, agradar parte do público geral e não ter prejuízo nas bilheterias, o que é bastante justificável, apesar do meu lamento. Mas, como isso é muito sutil, o filme se abre sim para algumas interpretações que não estão dadas no filme. Os supostos alienígenas não deixam claro da onde são. As conchas não aparecem chegando no filme, nem saindo. No fim do filme, elas se elevam e se confundem com as nuvens de forma etérea, o que pode sugerir que vieram de outro tempo e não necessariamente de outro planeta. Como disse um amigo meu, talvez eles se assemelhem a, ah, ao Cthulhu, que não veio de fora. Queríamos criar uma linguagem que fosse esteticamente interessante, mas precisava ser estranho à nossa civilização, estranho a tudo que nossa mente conhece, disse o designer de produção Patrice Vermette, que por sinal se assemelham bastante à arte doida que eu fiz na minha parede. Mas não acho que os logogramas sejam estranhos aos orientais. Eles foram provavelmente inspirados não apenas nos ideogramas chineses e japoneses, mas no famoso Enso, um dos símbolos mais importantes do Zen budismo, que mostra a simplicidade do eterno retorno uh, no momento presente, representando ali talvez os momentos que são irrefreáveis, como a sua poesia, diz Luiz a sua filha. O tempo da poesia dos sentimentos, da arte em geral, não são lineares. A natureza e a vida são cíclicas, como a montagem e o roteiro do filme. Não à toa o título só aparece no final, pouco depois de uma cena idêntica à primeira cena do filme. Uma prova dessa influência oriental é saber que os logogramas foram na verdade criados por Martine Bertrand, esposa de Patrice, da produção, que é artista plástica uh, com enorme influência do Japão. Saca é só essa obra uh, que eu achei pesquisando. A equipe de produção criou um dicionário com 100 símbolos que, combinados em 12 partes, formavam palavras simples ou complexas, assim como os ideogramas. O kanji de ki representa árvore. Se repetido três vezes, forma a palavra mori, floresta ou se combinado com quizá, forma momô, pêssego. Um kanji é uma escrita que também é imagem representativa de algo. Um logograma, aparentemente também pelos que, pelo que é dito no filme. Além das questões de linguagem, ah, de memória, de política internacional, de guerra, de questões sobre relatividade ou física quântica que podem ser extraídas do filme, Villeneuve também parece sugerir questões sobre o aborto de crianças com problemas congênitos. Talvez uma das dúvidas mais difíceis que um casal e principalmente algumas mulheres podem passar em suas vidas, que num eterno retorno pode ou não escolher sempre o mesmo, sempre os momentos ao lado da sua filha ao invés das suas consequências, como a morte da filha, no caso da filha da Louise no filme. A mulher, inclusive, está no centro da obra de Villeneuve. Mulheres protagonizam vários de seus filmes, como em Incêndios, ou em Sicário. E quando não estão à frente é, é protagonizando, a questão é sobre a mulher, como em Polytechnique ou em Enemy, que é fodaço. Em A Chegada, é uma mulher quem faz contato direto com os supostos alienígenas, assim como uma mulher quem salva o mundo e ajuda a unir as nações. E o que é que une as nações? Talvez o amor entre a linguagem e a ciência, representada ali no brinco da doutora Luiz, que sugere a sequência Fibonacci. E agora, a revelação que todos esperam saber no fim do filme e que não aparece nas legendas. O que ela diz em chinês. Depois de alguma pesquisa, eu descobri. General, eu conheci sua esposa em um sonho. Ela disse que a guerra não faz heróis, apenas viúvas e órfãos. E assim, as nações se unem e salvamos o futuro, ou o passado, para que outros seres possam viver na mesma atmosfera que nós. Se esse filme ou essa crítica te fez refletir um pouco sobre a vida, se inscreve aqui no canal porque tem muita coisa ainda pela frente. Beijos e até a próxima.